कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे तो मेरा खुद शुद्धिकरण और सभी भक्तों की प्रसन्नता के लिए महाराज के बारे में दो शब्द बोलने का प्रयास करूंगा जैसे भक्ति विघ्न विनाश नरसिंह स्वामी महाराज श्रीला प्रभुपाद जी के प्रिय शिष्य हैं और वे इसकोन के संपर्क में आए हैं 1971 में और उनकी जो सॉरी पहला इनिशिएशन 1971 में हो गया हो गया और सेकंड इनिशिएशन एक साल के बाद और वे इतना सुंदर तरीके से प्रचार करते हैं और उनकी जो संन्यास दीक्षा मायापुर में 1994 में कमाल कृष्ण गोस्वामी के से हुआ और वे इतना सुंदर तरीके से प्रचार करते हैं और सबको इतना ज्ञान प्रदान करते हैं कृष्ण भक्ति हम महाराज को सुस्वागतम करते हैं आज के नित्यम भागवत सेवा में Hare Krishna over to Maharaj Hare Krishna we can begin ji Maharaj ओम नमो भगवते वसुदेवाय ओम नमो भगवते वसुदेवाय ओम नमो भगवते वसुदेवाय Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Daivim Sarasatim Vyasam Tato Jayamudiret Nastapraeshu Vabhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtaki we reading Srimad Bhagavatam, Canto 10, chapter number 78, describing uh, how describing the disappearance of uh, Harshan and, and also Dantavakra and Vidurata. And today we're reading text number 21, 22, 23, 24. Is that right? Yes, Maharaj, yes. Okay, so I'll read the Sanskrit text number 21 uh, I, am just reading it myself, right? Nobody's responding. Dam agatam abhipretya munayo dirga satrana abhinandya yata nyayam pranam yataya charchaya. Translation Recognizing the Lord upon his arrival, the sages who had been engaged in their sacrificial rituals for a long time greeted him properly by standing up, bowing down, and worshiping him. What about the Hindi? Uh, yes, Gurmaj, I'll read now the Hindi translation. भगवान के आगमन पर उन्हें पहचान लेने पर दीर्घ काल से यज्ञ कर रहे मुनियों ने खड़े होकर नमस्कार करके तथा उनकी पूजा करके समुचित ढंग से उनका सत्कार किया प्रभु किसी का माइक ऑन है प्रभु हरे कृष्णा रत्नभूषण प्रभु म्यूट किया प्रभु जी म्यूट किया okay Is there any need for the English? Uh, only only the shlokas, Guru Maharaj. Then we will read the uh, tra translation and purport. In Hindi? Yeah. Okay. So, text number 22. So, Richita Saparvyara Kritasana Parigraha Romaharshanam Asinam Mahat Maharshai Maharsh Maharshe Sirshyam Aikshata. अपनी टोली समेत इस प्रकार पूजित होकर भगवान ने समान आसन ग्रहण किया तब उन्होंने देखा कि व्यासदेव का शिष्य रोमहर्षण बैठा ही रहा था टेक्स्ट नंबर 23 अप्रद्याथाय इनम सुतम अखे अकृता प्रावन anjalam जलिम adyasinam चसन viprams Chukopad Viksha Madhava. Madhava. Shri Balaram यह देखकर अत्यंत क्रुद्ध हुए कि सूत जाति का यह सदस्य किस तरह उठकर खड़े होने नमस्कार करने या हाथ जोड़ने में विफल रहा है और किस तरह समस्त विद्वान ब्राह्मणों से ऊपर बैठा हुआ है तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के शिष्यों के द्वारा जय शिला प्रभुपाद जय शिला प्रभुपाद के शिष्य रोमहर्षण ने वरिष्ठ पुरुष का स्वागत करने की आदर्श विधियों में से किसी के द्वारा बलराम का सत्कार नहीं किया साथ ही निम्न जाति का होने पर भी वह श्रेष्ठ ब्राह्मणों की सभा में ऊंचे आसन पर बैठा रहा text number 24 Yasmad asa vimam vipram adyasa adyas adyaste pratilomaja dharma phalam tataivam smam vadam arhati durmatihi Balram ने कहा क्योंकि अनुचित रीति से संस्कार विवाह से उत्पन्न या मूर्ख इन सारे ब्राह्मणों से ऊपर बैठा है और मुझ धर्म रक्षक से भी ऊपर इसलिए यह मृत्यु मृत्यु का पात्र है ज्ञानतिमरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकाया चक्षुरुन्मिलितन्येन नमः Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasati Devi Kauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vanchakalpatarugyascha Kripa Sindhu Bhaivacha patitanam pavanebhyo vaishnavibhyo namo namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasade Gaur Bhaktavinda Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare So we're hearing how Lord Balaram uh, had gone on pilgrimage. He didn't want to take part in the battle of Kurukshetra and to avoid taking part in the battle of Kurukshetra, he went out on pilgrimage. तो हम सुन रहे हैं कि किस प्रकार अ, अ, बलराम जी अ, कुरुक्षेत्र में के युद्ध में भाग नहीं लेने की वजह से वो एक तीर्थ यात्रा पर निकल गए थे उन्हें इस कुरुक्षेत्र के युद्ध में भाग नहीं लेना था और भाग नहीं लेने के कारण वो इस तीर्थ यात्रा पर चले गए So in the course of his pilgrimage, he came to Naimisharanya, which is situated over in UP, and it's uh, not far away from Ayodhya in that region. तो अपने तीर्थ यात्रा के दौरान बलराम जी नैमी शरण्य में आ पहुंचे जो उत्तर प्रदेश में है और अयोध्या से ज्यादा दूर स्थित नहीं है Many sages had gathered there, even to the present times. It was it's customary 5,000 years ago and even long before 5,000 years, the sages would go to Naimisharanya to perform sacrifice. तो उस समय बहुत साधु संत वहां इकट्ठे हुए थे और आज भी नहीं 5000 वर्ष पहले भी नैमिशरण्य के स्थान में साधु संत जाया करते थे यज्ञ करने के लिए And the sacrifice which was being performed in Naimisharanya was of a, a particularly long dura duration, was planned to be of about 1,000 years duration because it was meant for the welfare of people in the Kali Yuga. तो जो प्रकार का यज्ञ वहां पर किया जाता था वो बहुत लंबे समय तक चलने वाला यज्ञ होता था आ, तो वो लगभग 1000 वर्ष तक चलने वाला यज्ञ होता था क्योंकि वो किया जा रहा था कलयुग के जो लोग हैं उनके उद्धार के लिए So, in addition to performing the sacrifice, it was also arranged that Roma Harshan, that a, per- a, a person named Roma Harshan, who was a disciple of Srila Vyasadeva, was elected to speak uh, spiritual knowledge and to guide the sages in the performance of the sacrifice. तो यज्ञ हाँ, करने के साथ साथ ये भी निश्चित हुआ था कि रोमहर्षण जो शिला व्यासदेव के शिष्य है वो भी आध्यात्मिक ज्ञान पर कुछ बात करेंगे और जो वहां पर साधु संत इकट्ठे हुए हैं हाँ, उनको यज्ञ करने के विषय में कुछ मार्गदर्शन देंगे It happened that Roma Harshan had been he was elected to uh, respond to the sages. The sages had questions and they were looking for guidance, enlightenment. And Roma Harshan had studied all the Vedas, he'd studied all the, the Puranas which Srila Vyasadeva had written. He'd heard them directly from Vyasadeva, and he was considered a very qualified person to speak. तो आ, ये वहां पर आ, ऐसा हुआ था कि रोम हर्षन को चुना गया था कि जो साधु संत हैं उनके प्रश्नों का उत्तर वो देंगे उनको मार्गदर्शन वो देंगे उनको आत्म साक्षात्कार वो देंगे क्योंकि उन्होंने वेद पढ़े थे पुराण पढ़े थे जो शिला व्यासदेव ने लिखे थे और उन्होंने शिला व्यासदेव से सुना भी था तो उन्हें सबसे योग्य समझा जा रहा था वहां पर बात करने के लिए This, uh... Rama Harshan was uh, given a, a, seat, which is generally called the Vyasasan, meaning that he is a representative of Vyasadeva. And he was a direct disciple of Vyasadeva. So he was given the Vyasasan seat to sit on, which is more elevated than the other seats in the in the assembly. तो आ, ये जो रोमहर्षण है उन्हें एक स्थान दिया गया था बैठने के लिए जिसे कहते हैं हम व्यासासन क्योंकि वो शिला व्यासदेव के प्रतिनिधि थे और वो थे शिला व्यासदेव के प्रतिनिधि क्योंकि वो उनके आ, सीधे से उनके शिष्य थे वो व्यक्तिगत रूप से व्यासदेव के शिष्य थे तो उन्हें ये स्थान दिया गया था बैठने के लिए जो बाकियों के बैठने के स्थान से जो भी उस सभा में थे उससे ऊंचा था it happened that Ramaharshan, uh, Lord Balaram appeared there in the assembly of the great sages in Naimisharanya. And with the appearance of Lord Balaram there, all of the great sages and brahmanas and rishis and yogis who were all present, they all, without exception, they all recognized Lord Balaram, knowing him to be the Supreme Personality of Godhead, and they offered respects to him, either by uh, folding their, putting the two palms of their hands together in supplication, or by standing up, or by bowing down and offering obeisances. But in some way or other, they showed respect for Lord Balaram and honored him. तो ऐसा हुआ वहां जब रोमहर्षण थे तो बलराम जी वहां पर आए उस साधु संतों की सभा में नैमी शरण्य में और जो भी ऋषि मुनि ब्राह्मण थे उन्होंने बलराम आ, की जो का जो स्थान है उसे पहचाना कि वो परम पुरुषोत्तम भगवान ही है और उन्हें विभिन्न प्रकार से सत्कार सम्मान करने लगे कोई हाथ जोड़कर कोई खड़े होकर और कोई झुक कर प्रणाम करने लगे तो किसी न किसी तरीके से सब उन्हें उनका आदर सम्मान करने लगे So it is even today it's a customary etiquette that in the presence of a sannyasi, for example, it's customary that when you meet a sannyasi, for the first time in the day that we should offer some respect to them. तो आज भी हम देखते हैं कि ये प्रथागत शिष्टाचार है कि विशेष करके सन्यासियों के संबंध में कि जब भी हम किसी सन्यासी से पहली बार दिन में मिलते हैं तो किसी न किसी प्रकार से उनको आदर सम्मान करना चाहिए And the Shastras also say that if one fails to offer respect to a, sannyasi, then it's uh, there's an atonement. And the, the atonement is that one should fast that day. और शास्त्र भी ये कहता है कि अगर कोई कारण से हम एक सन्यासी को आदर सम्मान देने में विफल रहते हैं तो उसके लिए एक प्राश्चित है और वो प्राश्चित ये है कि उस दिन हमको उपवास करना चाहिए So five five thousand years ago, Lord Balaram came into the assembly of the sages at the Naimisharanya forest, and everyone offered respects in one way or another. Everyone except this Romaharsha. तो पांच हजार वर्ष पहले भी अ, जब भगवान बलराम वहां आए उस उन साधु संतों की सभा में जो नैमी शरण्य के वन में था तो सभी ने किसी न किसी प्रकार का आदर सत्कार किया उनका सिवाय रोमहर्षण के So Lord Balaram considered the position of Romaharshan, Lord Balaram being the Supreme Personality of Godhead. He knows everything. He knows about the past and present and as well as the future. So he was aware of the situation of Roma Harshan. He knew about the birth of Roma Harshan, that he was sutta, that he, his birth was mixed. So, uh, पर जब बलराम वहाँ बलराम जी तब उन्हें सबकी स्थिति क्या है पता थी क्योंकि वो परम पुरुषोत्तम भगवान है तो वो भविष्य भी जानते हैं भूतकाल भी जानते हैं अतीत काल भी जानते हैं वो सब कुछ जानते हैं तो उन्हें रोमहर्षण की क्या स्थिति है वो पता थी उसका जन्म क्या है वो पता था वो जानते थे कि वो सूत हैं इसका मतलब उनका जो जन्म है वो मिश्रित है So as, as described here in text number 23, I think it was, we had they use they use the word they say pratiloma. In other words, uh, the birth of uh, roma harshan was not was not pure. so यहाँ पर वर्णन किया गया है श्लोक तेवीस में हम वो शब्द का उपयोग सुनते हैं प्रतिलोमा जिसका अर्थ है कि रोमहर्षण का जो जन्म है वो शुद्ध नहीं था Pretty Loma birth means that uh, the, the woman is from the Brahmana family, but the father wasn't a Brahmin. The father was a Kshatriya. Oh, it's text uh, 23. तो आ, प्रतिलोम जन्म का अर्थ है कि आ, जो स्त्री है वो ब्राह्मण परिवार से थी परंतु जो पिता है वो ब्राह्मण नहीं था वो क्षत्रिय था इसका वर्णन हमको तेवीसवें श्लोक में मिलता है So Lord Balaram considered that because the birth is mixed and it's mixed in the in the bad way, it's acceptable that the father may be a brahmana and the girl may not be be the brahmana. the, the Brahmana can marry a woman who like maybe from a Kshatriya family. That is accept, that is acceptable, that, you're, you're still considered Brahmin. But for, for the, the man who's not a Brahmana to marry a girl who's from a Brahmana family, that is considered pratiloma, that's not so acceptable. So, uh, बलराम जी ने ये विचार किया कि उनका जन्म तो मिश्रित है और क्योंकि उन्होंने जो पिता है वो अगर ब्राह्मण परिवार से हो और माता क्षत्रिय परिवार से हो तो ऐसा जन्म स्वीकार करते हैं ऐसा चलता है ये स्वीक, इसको स्वीकार किया जाता है परंतु अगर पिताजी उनका ब्राह्मण परिवार से न हो और उसने विवाह किया हो स्त्री के साथ जो ब्राह्मण परिवार से है तो ये स्वीकार नहीं किया जा सकता इसलिए इस प्रकार का जन्म अशुद्ध माना जाता है so lord balaram considered the situation that this ramaharshan is not actually showing the qualities of a real brahmana he is not actually gentle तो इसलिए बलराम जी ने इस स्थिति को पर विचार किया और उन्होंने देखा कि ये रोमहर्षण जो है ये एक योग्य ब्राह्मण के गुण प्रदर्शित नहीं कर रहा है इसका स्वभाव कोमल नहीं है in Bhagavad Gita it's mention Lord Krishna describes विद्या विनाय संपन्नी ब्राह्मणी गवि हस्तनी दैट सुनी चैव स्वपाकी दर्शना he's, he's describing the, the pundit, how he sees with an equal vision, a learned and gentle brahmana, an elephant, a cow, a dog, and a dog eater. तो भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में वर्णन करते हैं इस श्लोक द्वारा कि विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणी गवि हस्तनी श्लोक द्वारा भगवान वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार एक पंडित समदृष्टि से समभावना से देखता है एक कोमल ब्राह्मणा को एक हाथी को एक गाय को एक कुत्ते को और एक कुत्ते को खाने वाले को And so Vijabhinaya means that the, that's the qualities of the Brahmana, that a Brahmana should not only be learned, he should not only have Vidya, but he should also be Vinaya, he should be gentle. And part of being gentle is that one will offer respects to others. तो इस विद्या विनय श्लोक में एक ब्राह्मण की के गुणों के बारे में कहा गया है कि केवल वो शिक्षित ही नहीं होना चाहिए वो साथ में विनय भी होना चाहिए उसका स्वभाव कोमल भी होना चाहिए और कोमल स्वभाव होने का एक लक्षण है वो व्यक्ति दूसरों को आ, सम्मान करता है Now in this particular case, one is not actually required to offer respects to everyone. तो <clears throat> यहाँ पर इस श्लोक में रोमहर्षण सूता है वो व्यासासन पर बैठे हुए हैं और <clears throat> व्यासासन पर बैठे होने के बाद व्यक्ति को जरूरी नहीं है वो हर किसी को आदर सत्कार करे However, Lord Balaram is not just an ordinary person. Lord Balaram is the supreme personality of Godhead. And Ramaharshan Sutta, being a representative of Vyasadeva, he should have been aware of the position of Lord Balaram and offered proper respect to him. तो आ, बलराम जो है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है और रोम हर्षण जो व्यासदेव के प्रतिनिधि हैं तो व्यासदेव के प्रतिनिधि होने के कारण उन्हें पता होना था कि बलराम की क्या स्थिति है और वो स्वयं भगवान है और उन्हें आदर सत्कार करना चाहिए था Lord Balaram therefore reasoned that this person is not actually qualified to be a representative of Vyasadeva. He's not really a proper Brahmana and he's not gentle and Lord Balaram considered the proper punishment for this person is that he should be removed. And Lord Balaram considered that he should kill him. So, uh, Balaram ji ne ye तय kiya कि ye jo vyakti hai, ye Vyasadev ka pratinidhi hone ke yogya nahi hai. ये एक सही ब्राह्मणा नहीं है इसका स्वभाव कोमल नहीं है और इसलिए इसको अपनी स्थिति से निकाल दिया निकाल देना चाहिए और इसलिए बलराम जी ने निर्णय किया कि वो उसे मार डालेंगे Lord Balaram considered his mission in coming into the world, which is described in Bhagavad Gita, Paritranaya Sadhunam Vinaschaya Chaduskritam. Dharma Samstatpanartaya Sambhavami Yuge Yuge. That the Lord comes into this world to annihilate the miscreants and to give pleasure to the devotees, as well as re-establish the principles of religion. तो बलराम जी का जो लक्ष्य है इस जगत में आने का जिसे भगवत गीता में बताया गया है कि परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृतम तो आ, भगवान का लक्ष्य रहता है इस जगत में आने के लिए कि जो दुष्कृत है उनको नाश उनका नाश करना भक्तों को आनंद देना और पुनः धर्म को स्थापित करना So the principle of religion is that everyone should surrender to the Supreme Lord and we should, everyone should offer respects and uh, um, some way or other we should show proper respect to the Supreme Personality of Godhead, especially when the Lord comes into the presence of an individual. It's our duty to show proper respect and to honor him. तो <clears throat> ये धर्म का सिद्धांत है कि सभी कोई भगवान का शरण ले और परम पुरुषोत्तम भगवान को आदर सम्मान करें विशेष करके जब भगवान हमारे सामने आते हैं तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम उनका आदर सत्कार करें even in the ordinary sense if one does not show proper respect to to a king or to a queen, then they're guilty of a crime and they can be jailed, they can be punished severely for such uh, disrespect. So, साधारण तौर पे भी हम देखते हैं कि या जब कोई व्यक्ति कोई राजा या रानी के संपर्क में आता है और उसे सही तरीके से आदर सम्मान नहीं करता है तो वो एक प्रकार का गुनेगार हो जाता है अपराधी हो जाता है जिसके लिए उसे गिरफ्तार भी किया जा सकता है या किसी आ, बहुत ही तीव्र प्रकार की सजा दी जा सकती है क्योंकि इन व्यक्तियों का अनादर करना ये गुना हो जाता है There, there are countries, even today, countries like Thailand, they have a king. If someone is disrespectful to the king, then they're taken to court and they can be put to jail. So, तो आज भी हमारे पास ऐसे देश हैं जैसे कि थाईलैंड जहां पर राजा होते हैं और अगर कोई इस प्रकार के राजा के प्रति अनादर पूर्ण रहता है तो उसे अदालत लिया ले जाया जा सकता है और उसे कारागृह में रहने की सजा भी दी जा सकती है many years ago in the in in the, the UK, there was one university where the Queen of England was coming to visit the university, and some students they made a protest. They said, "No, we don't want the Queen, and we don't need a Queen, and like this," and and they did some propaganda like that, and they got they were- the government were going to close the university and the students who took part in that activity they were all removed they were not allowed to study at the, the university anymore they were rejected तो अ, <coughs> अ, काफी वर्ष पहले ये यूनाइटेड किंगडम की बात है अ, वहां पर एक विश्वविद्यालय था जहां पर अ, इंग्लैंड की रानी आने वाली थी तो आ, वहां पर जो कई विद्यार्थी पढ़ रहे थे आ, तो उन्होंने विरोध किया कि रानी नहीं आनी चाहिए हमको रानी नहीं चाहिए आ, तो आ, जब शासन को ये बात पता पड़ी तो उन्होंने इस विश्वविद्यालय को आ, बंद कर दिया और जो छात्र जिन्होंने इस प्रकार का विरोध किया था उनको आगे से वहां पढ़ने की अनुमति नहीं दी उन्हें भी निकाला गया So even today, we see how royal families are respected like as, as representatives of God on earth. तो आज भी हम देखते हैं आ, किस प्रकार से जो शाही परिवार के व्यक्ति होते हैं आ, उनको भगवान का प्रतिनिधि मानकर उनका आदर सत्कार किया जाता है So Lord Balaram considered this Ramaharshan Sutta that he's not proper person to be guiding these sages. He should be removed. And Lord Balaram took a blade of kusha grass and pierced his heart and removed him. तो इसलिए बलराम ने यहाँ विचार किया बलराम जी ने विचार किया कि रोमहर्षण सूता किस प्रकार से सही नहीं है यहाँ पर इन साधुओं को मार्गदर्शन देने के लिए तो अः उन्होंने एक कूसा घास का तिनका लिया और उसको आ, रोमहर्षण सूता के हृदय में डाल के चीर दिया और उसे मार दिया Of course, it's surprising to us that you could use a blade of grass to kill someone, but this is the power of the Supreme Personality of Godhead. That Lord Balaram has all these po powers and he can do these things. He can utilize a blade of grass as a deadly weapon to just to remove someone from the app. तो बेशक रूप से हमें ये लग सकता है कि कोई किस प्रकार से एक घास का तिनका लेके किसी का वध कर सकता है परंतु ये भगवान परम पुरुषोत्तम भगवान की शक्तियां हैं कि वो एक घास का तिनका लेके हुए भी उसे एक घातक हथियार बना सकते हैं और किसी को इस धरती से निकाल सकते हैं Now there was a similar there was a, a there was a, a similar pastime which took place which is described in Chaitanya Charitamrita where a person was recognized to be the second Romaharsha. तो इस प्रकार से एक लीला है श्री चैतन्य चरितमृत में जहां पर एक व्यक्ति को की पहचान की गई थी कि वो दूसरा रोमहर्षण है Uh, Srila Krishnadas Kaviraj Goswami describes how he was living with his brother, and in their home there was kirtan every day. And they and they had a brahmana also doing puja, because Krishnadas Kaviraj and his brother were both elderly, but they had a brahmana there to do the puja, and every day there would be devotees and be kirtan. And it happened that one day a person called Miniketana Ram Das came there. And this Miniketana Ram Das was a great disciple of Lord Nityananda Prabhu. तो श्री कृष्णदास कविराज जी गोस्वामी कहते हैं कि वो अपने भाई के साथ थे होते थे उनके घर में और वहां पर प्रतिदिन कीर्तन चलता था भगवान का कीर्तन होता था और वहां पर एक ब्राह्मण पूजा किया करता था तो कृष्णदास कविराज और उनके भाई की आयु बड़ी थी तो इस कारण वहां पर एक ब्राह्मण होता था पूजा करने के लिए वहां प्रतिदिन कीर्तन चलता था और एक दिन वहां पर एक व्यक्ति आया मिनी केतन रामदास और ये नित्यानंद प्रभु का महान भक्त था So it happened that this brother of Krishna Das Kaviraj did not have faith in Lord Nityananda. He had full faith in Lord Chaitanya, but uh, hardly a shadow of any faith in Lord Nityananda. And, and Das Kaviraj chastised his brother and told them, this is not good. You shouldn't be like that. He said, this is like half a hen philosophy. तो आ, ये जो आ, श्री कृष्णदास कविराज जी के भाई थे इनको भगवान नित्यानंद में श्रद्धा नहीं थी और उनको पूरी श्रद्धा थी सिर्फ श्री चैतन्य महाप्रभु में तो एक छाया जितनी श्रद्धा भी नहीं थी उनको भगवान नित्यानंद में तो कृष्णदास कविराज जी ने अपने भाई को डांटा और कहा यह अच्छा नहीं है ये तो अर्ध कुकुटिन्यो न्याय की तरह है आदि मुर्गी का जो न्याय है Yeah, the half a hand philosophy is like the farmer has hands and he thinks the front part of the hand is eating food and the back part is laying eggs. So the front part is no good. It's costing me money. I have to feed it. I'll cut off the front part and I'll just keep the back part because the back part is delivering the eggs. तो ये जो अर्ध कुकुटन्यु न्याय है इस प्रकार है कि किसान के पास एक मुर्गी है और वो कहता है वो मुर्गी का जो आगे का हिस्सा है वो अच्छा नहीं है क्योंकि आगे के हिस्से में मुझे खर्चा होता है पीछे का हिस्सा है वो अच्छा है क्योंकि वहां से अंडे मिलते हैं मुझे और आगे के हिस्से में खर्चा हो रहा है पैसे लग रहे हैं मुर्गी को खिलाने को तो पीछे का हिस्सा ही केवल अच्छा है क्योंकि वो अंडे देता है Anyway, Krishna Das Kaviraj was not able to convince his brother that he should have proper respect for Lord Nityananda. And it happened that when this mini Ketana Ramdas came, because his brother knew that this mini Ketana Ramdas is a disciple of Nityananda and a follower of Lord Nityananda, though the brother of Krishna Das Kaviraj did not respect him. तो अ, श- श्री कृष्णदास कविराज जी <clears throat> अपने भाई को नित्यानंद प्रभु पर श्रद्धा और आदर सम्मान अ, करने के लिए अ, उन आ, उनको उनको इस प्रकार आदर सम्मान करने के लिए उन्हें बदल बदली नहीं कर पाए अपने भाई को आ, और जिस दिन जब ये आ, मिनी केतन रामदास वहां पर आए तो कृष्णदास कविराज के भाई जानते थे कि ये नित्यानंद प्रभु के शिष्य हैं और उनके अनुयायी हैं तो इसलिए उन्होंने मिनिकेतन रामदास को सही प्रकार से आदर सम्मान नहीं किया Mini Ketana Ramdas was a very jovial person. He was in the mood of a cowherd boy and he always carried a flute with him. And sometimes he would, uh, when people would bow down to him, he'd climb on their back and sometimes he would jokingly smack people's faces. And he was always in ecstasy of love of God. तो अ, अ, जो मिनिकेतन रामदास हैं वो बहुत ही उल्लासपूर्ण व्यक्ति थे हास्य रस में रहते थे हमेशा एक ग्वाल के मनोभावना में रहते थे अपने साथ बांसुरी उठाया करते थे और जब भी कोई उन्हें झुककर प्रणाम किया करता था तो वो कभी कभी उनके पीठ पर चढ़ जाते थे कभी कभी उन उनके चेहरे पे हाथ लगा देते थे तो इस प्रकार से वो हमेशा भगवत प्रेम के आनंद में रहा करते थे But when Miss Miniketana Ramdas came to the home of Krishnadas Kaviraj, he could detect that the brother of Krishnadas Kaviraj was not friendly. He was not welcoming him into his home. तो जब ये मिनिकेतन रामदास कृष्णदास कविराज के घर आए उन्हें ये बात देखकर पता पड़ गई कि उनका जो भाई है वो एक आ, आ, मित्रता का व्यवहार नहीं कर रहा है और सही से उनका स्वागत नहीं कर रहा है So Mini Ketana Ramdas declared that this is the second Romaharsha. तो मिनी केतन रामदास ने ये घोषित कर दिया कि ये दूसरा रोमहर्षण है And after some time, Miniketana Ramdas broke his flute in disgust and he left the home. और कुछ समय बाद मिनिकेतन रामदास ने घृणा के कारण अपनी बांसुरी तोड़ दी और उनके घर से चले गए So when Maniketana Ramdas left the home like that in disgust, Krishna Das Kaviraj told his brother that this is very bad, this is very inauspicious. You cannot expect anything good to happen to you now. तो जब मिनिकेतन रामदास इस प्रकार से उनके घर से चले गए तो कृष्णदास कविराज जी ने अपने भाई को बोला ये बहुत बुरा है बहुत अमंगल चीज हुआ है अभी आप आपके साथ आगे कुछ भी अच्छा होगा इसकी उम्मीद कर ही नहीं सकते हो So that night, Krishnadas Kaviraj lay down to take rest, and in his sleep, Lord Nityananda appeared to him, along with all of his associates. And Lord Nityananda was chanting the holy name and dancing. And then he began to speak to Krishna Das and give him instruction. तो उस रात जब कृष्णदास कविराज जी रात को आराम करने के लिए लेटे तब उनके स्वप्ने में नित्यानंद प्रभु अपने सभी सहयोगियों के साथ प्रकट हुए और श्री नित्यानंद प्रभु भगवान के नाम गा रहे थे और नाच रहे थे और उसके बाद कृष्णदास कविराज जी को ये उपदेश देने लगे And Lord Nityananda told Das that you should leave this house. You cannot get any good, any benefit staying here in this house. Get out from this house and go to Vrindavan. And in Vrindavan, you will attain everything desirable there from the, the, from the followers of Chaitanya Mahaprabhu who are there, namely the Goswamis, like the Rupa Goswami and Raghunath Goswami. They will give you everything. Just get out from this house. तो <coughs> श्री नित्यानंद प्रभु ने कृष्णदास कविराज जी को कहा कि आप ये घर छोड़ के चले जाओ यहाँ आपका कुछ लाभ होने वाला नहीं है आप घर छोड़ के चले जाओ और वृंदावन धाम जाओ वहां जो भी आपकी इच्छा है वो पूर्ण होगी विशेष करके आप उनसे मिलेंगे जो श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं जो गोस्वामी हैं विशेष करके श्री रूप गोस्वामी और श्री रघुनाथ गोस्वामी और उनसे आपको जो कुछ भी प्राप्तनीय है वो मिलेगा तो कृपया ये घर छोड़ के निकल जाओ Srila Prabhupada explains, when the home is not conducive to the practice of Krishna consciousness, then it's better to just get out from the home. तो शिला प्रभुपाद जी समझाते हैं कि अगर घर अनुकूल नहीं है कृष्ण भावना मृत की प्रगति कृष्ण भावना मृत में प्रगति करने के लिए तो बेहतर है घर छोड़ के निकल जाओ So Krishna just Kaviraj was such a surrendered soul that when he woke up from his dream, he immediately got out of the house. He didn't wait for the morning. He didn't even wait for the morning, for the light to come. in the middle of the night, he got out of the house and he never came back. He, he, was, he was not a young man. He was an elderly man, but he knew that this is instruction of Lord Nityananda. I should get out, I should go. And he went to Vrindavan and it was there in Vrindavan. He got the association of Goswamis and wrote Chaitanya Charitamrita. तो आ, आ, जैसे ही कृष्णदास कविराज गोस्वामी को आदेश मिला तो वो इतने शरणागत थे भगवान की ओर कि जैसे ही वो सपना से उठे बीच रात में ही वो घर से बाहर निकल गए घर छोड़ के चले गए तो वो नौजवान व्यक्ति नहीं थे उनकी आयु बड़ी थी लेकिन फिर भी आधी रात को ही इस प्रकार वो घर छोड़ के चले गए क्योंकि उन्होंने सोचा नहीं ये नित्यानंद प्रभु का आदेश है मुझे जाना चाहिए और वो वृंदावन गए और वहां उन्हें गोस्वामियों का संग प्राप्त हुआ और वहां उन्होंने श्री चैतन्य चरितमृत की रचना की So, uh, in Lord Balaram, he had removed, he had removed uh, the Shramaharshan, but he makes arrangements for someone else to take his place. तो इस प्रकार से बलराम जी ने रोमहर्षण को अपने स्थान से निकाल दिया परंतु उन्होंने व्यवस्था की किसी और को वहां पर लाने के लिए Yeah, he makes arrangements that actually he was ready to bring when the sages protested that, you know, we've given Ramaharshan a long life, you've killed him. Lord Balaram said, oh, well, bring him back to life if you want. But the sages said, no, you're the Supreme Lord. We follow, we accept your decision as final, but make some arrangement for things to go on. We're supposed to hear spiritual knowledge. So, uh, बलराम जी इस प्रकार दूसरी व्यवस्था करते हैं वहां किसी और को लाने के लिए तो <clears throat> जो वहां पर संत ऋषि थे जो सुन रहे थे उन्होंने कहा कि अरे आपने रोमहर्षण को तो मार डाला है परंतु हमने तो उसे वरदान दिया था लंबी आयु के लिए तो भगवान बलराम जी कहते ठीक है आप चाहते हो तो मैं वापस उसको जीवित कर लेता हूँ तो जो वहां पर साधु कहते हैं नहीं नहीं आप परम पुरुषोत्तम भगवान है आपका फैसला आखिरी फैसला है लेकिन कोई और व्यवस्था कीजिए ताकि चीजें यहाँ चल सके हम यहाँ आध्यात्मिक ज्ञान सुनने आए थे तो उसके लिए कुछ और व्यवस्था कीजिए And so, of course, it happened so that the son of Ramaharshan was given the position of Ramaharshan, and he got also the blessings which were given initially to Ramaharshan. They came to Sutta Goswami, the son. actually his name is Ugrashrava. Ugrashrava was the son of Sutta Goswami. Uh, Roma, he was the son of Roma Harshan. We generally refer to him as Sutta Goswami. So is इसलिए भगवान बलराम जी ने यह व्यवस्था की कि उनके पुत्र को वहां लाया गया आध्यात्मिक ज्ञान देने के लिए जो है श्री सुत गोस्वामी तो वास्तव में उनका नाम है उग्र शव रोमहर्षण के पुत्र का और हम उन्हें आमतौर पर सुत गोस्वामी के नाम से जानते हैं Okay, maybe I should stop here and ask any questions. तो मैं अब यहाँ पर रुकूंगा और पूछूंगा कि अगर आप में से किसी को कोई प्रश्न है तो Hare Krishna Maharaj thank you so much his holiness Bhakti विघ्न विनाश नरसिंह स्वामी महाराज की जय श्रीला प्रभुपाद की जय हरे कृष्णा महाराज बहुत बहुत धन्यवाद अपने सुंदर तरीके से आज के सेशन को हमको इतना ज्ञान प्रदान किया जैसे आपने कथा में बताया व्यासासन के महत्व और रोमहर्षण सूत्र के बारे में और <clears throat> आपने कई एग्जाम्पल भी दे दिया जैसे वो ताइवान का और उसी तरह इंग्लैंड के जो राजनी का भी एग्जाम्पल आपने देकर हमको इतना सुंदर ज्ञान प्रदान किया और लास्ट अपने चैतन्य चरितमृत में वो मिनिकेतन रामदास जैसे <clears throat> उन उनकी कथा के द्वारा भी हमने हम आपने हमको इतना ज्ञान प्रदान किया तो मैं भक्तों से अनुरोध करूंगा कोई भक्त का कुछ प्रश्न है तो आप कृपया महाराज से प्रश्न कर सकते हैं हरे कृष्णा प्रभु कल का एक पेंडिंग क्वेश्चन था दो वो जरा पूछ लो आप बोले आज पूछेंगे Maharaj yeah yeah ji Maharaj yesterday we have two questions I can ask that one, Maharaj, with your permission. Okay. Yeah. Uh, Hare Krishna Maharaj कल नंदा किशोर प्रभु आप कृपया ट्रांसलेट कीजिए एक प्रश्न था जैसे हाँ. आ, uh, हम कृष्ण को पूर्णतया पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मानते हैं तो हुँ. हम्म। हमको कृष्ण की ही पूजा करनी है वो तो हुँ. हम्म। सही है क्यों हुँ. हम्म। हम uh, तुलसी महारानी की पूजा करते हैं ऐसे रामनाथ प्रभु ने प्रश्न किया था कल Uh, so, uh, Maharaj, there was a question yesterday in the NBS that we consider <clears throat> Krishna to be the supreme personality of Godhead. Then why do we worship uh, others like Tulsi Maharani? Why don't we only solely worship Krishna? Yes, well, we have to understand the Tosi is also in relationship to Krishna. We worship Tosi because she's a devotee and from the devotee, we can get devotion for Krishna. So by the blessings of the devotee, we're getting bhakti, which will, we can have more bhakti for Krishna. So the worship of the devotees is even better than the worship of Krishna. तो महाराज जी कह रहे हैं कि हम तुलसी <coughs> महारानी की उपासना करते हैं वो कृष्ण से संबंधित है वो कृष्ण की भक्त है और भक्त की उपासना करके हमें भक्ति प्राप्त होती है तो भगवान की भक्ति से भी बेहतर है भगवान के भक्त की भक्ति As it is said in the scriptures, Aradanam Sarvesham Vishnor Aradanam Param. Of all kinds of worship, the worship of Vishnu is the best, it's the topmost. But then the verse goes on to say, even greater than the worship of Vishnu is the worship of those things in relationship to Vishnu. तो जैसे शास्त्र में भी कहा गया है उस श्लोक के माध्यम से आराधनम सर्वेशम विष्णु आराधनम परम के सबसे श्रेष्ठ उपासना या आराधना है विष्णु की परंतु उससे भी श्रेष्ठ है विष्णु से जो संबंधित चीजें हैं उनकी उपासना just like every day we worship Srila Prabhupada in our temples we worship him because he is the founder acharya by the mercy of the spiritual master then we get the mercy of Krishna we don't we cannot go to Krishna directly. तो हर रोज प्रतिदिन हम हमारे मंदिर में शिला प्रभुपाद जी की भी उपासना करते हैं क्योंकि वो हमारे संस्थापक आचार्य हैं और शिला प्रभुपाद ji ki kripa se hame krishna ki kripa prapt hogi hum seedhe krishna ke paas nahi ja sakte And Lord Krishna also gives the instruction in Srimad Bhagavatam. He says, someone said he's my devotee. he's not my devotee. But if he's a devotee of my devotee, then he is my devotee. भगवान कृष्ण भी श्रीमद् भागवतम में ये उपदेश देते हैं कि अगर कोई कहता है आ, कि वो मेरा भक्त है आ, तो वो मेरा भक्त नहीं है लेकिन यदि कोई आ, कहता है कि वो मेरे आ, भक्त का भक्त है आ, तो वो मेरा भक्त है That's Lord Krishna's own statement. ये भगवान कृष्णा की स्वयं का बयान है Yeah. Okay. There's another question. हरे कृष्ण महाराज thank you so much. और दूसरा एक प्रश्न था जैसे कल कथा में जैसे बल बलराम जी ने दुर्योधन को इतना प्रेम से सब कुछ शिक्षा दे दी थी तो हम देख सकते हैं दुर्योधन और भीम दोनों बलराम जी के शिष्य थे और क्यों दुर्योधन के प्रति बलराम ने इतना प्रेम और सब कुछ दे दिया एक प्रश्न था हरे कृष्ण मंदिर Uh, Maharaj, the next question is uh, we see that Lord Balram gave knowledge with lot of love even to Duryodhan. And we see that both Bhima and Duryodhan uh, were disciples of Uh, uh, Balram, but why did Lord Balram even give all the knowledge to Duryodhan? Well, that that was it. The, <laughs> how things evolved like that. That Lord Balaram was kind. He, he, he, he I, I don't know so much that he gave knowledge, but he gave he certainly taught the art of fighting with a club. I've never heard before that he actually gave knowledge, but he did teach the art of fighting with the club. That Duryodhan had been very kind and uh, honored and respectful to Lord Balaram, and Lord Balaram reciprocated and taught him the art of fighting with the club. It happened during the time of the Taka Jewel, when there was some doubt about the who had taken the Shamantaka jewel, and suspicion was even on Lord Krishna. At that time, Lord Balaram had gone off with Lord Krishna, and he'd gone there and he stayed with the Duryodhan and the, the Kauravas at that time. And uh, that was when he taught Duryodhan, fighting with the club. तो आ, आ, महाराज जी कह रहे हैं कि आ, <laughs> इस प्रकार से जो बलराम जी ने उन्हें सिखाया इस प्रकार से चीजें विकसित हुई थी तो बलराम जी बहुत कृपालु थे उन्होंने मैंने नहीं सुना पहले कि उन्होंने दुर्योधन को कोई ज्ञान दिया परंतु उन्होंने गदा से लड़ने की शिक्षा दी उन्हें तो दुर्योधन बहुत अच्छे से सत्कार किया था बलराम का तो इसलिए बलराम ने भी उनसे वापस आदान प्रदान किया बलराम जी ने उन्हें गदा से लड़ने की शिक्षा देकर और ये शमंत का ज्वाल शमंत का मणि जो लीला है उस समय हुआ था कि शमंत का मणि किसने चुराई है इसका शक कृष्ण पर भी था तो बलराम और कृष्णा निकले थे और वो जाके रहे थे उस समय दुर्योधन और कौरवों के साथ उस समय बलराम जी ने दुर्योधन को गदा से युद्ध करने की शिक्षा दी थी Hare Krishna thank you so much Maharaj Maharaj chat box में एक प्रश्न है हरे कृष्णा शिव ठाकुर माता जी पूछ रहे हैं धन्यवाद प्रणाम Maharaj in many places the name Vishnu comes then how vishnu has been referred to krishna I, i'm sorry i didn't get all the question uh, maharaj uh, mata yeah, yeah mataji is saying that uh, uh, in many places the name vishnu is you know vishnu comes or the name vishnu is used then how come vishnu has been referred to as krishna because krishna is the original supreme personality of godhead and lord vishnu is coming from lord krishna all of the forms of god of the avatars and all the expansions and like the Purusha avatars, which are Vishnu forms, they're all coming originally from Lord Krishna. They all have their origin in Lord Krishna. तो हम ऐसा इसलिए करते हैं जहाँ भी विष्णु का नाम है उसको कृष्णा की तरह ही कहा जाता है क्योंकि कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है विष्णु भी कृष्ण से आ रहे हैं जो भी भगवान के अवतार हैं पुरुष अवतार हैं ये सब कृष्ण से ही आते हैं in our sampradaya of course we say krishna is the supreme personality of godhead in something like uh, sri vaishnavas they may say vishnu is the supreme and krishna is the avatar we say we don't agree we say krishna is the original supreme personality of godhead so there's some little difference of opinion there between the different Vaishnava sampradayas on who is the original Supreme Personality of Godhead. तो हम इन हमारे संप्रदाय में हम कहते हैं कि कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है और श्री वैष्णव कहते हैं कि विष्णु परम पुरुषोत्तम भगवान है और कृष्ण अवतार है हम इस बात को स्वीकार नहीं करते हम कहते हैं कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है इस प्रकार से संप्रदायों के बीच में की राय में इस प्रकार से थोड़ा अंतर रहता है all of the all of the qualities of Lord Vishnu are there in Krishna, but there's some special features which are only in Krishna. And we, we, we establish that Krishna is the original Swayam Bhagavan and that Vishnu is an expansion coming from Lord Krishna. तो भगवान विष्णु के जो गुण हैं वो सभी कृष्ण में पाए जाते हैं लेकिन कृष्ण के कुछ विशेष गुण हैं जो विष्णु में नहीं पाए जाते इसलिए हम स्वीकार करते हैं कि कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान हैं और विष्णु उनके अवतार हैं We see Lord Krishna is the reservoir of all different rasas, but with Vishnu, we don't find that same variety of rasa. With, with Lord Vishnu, the rasa is more in the mood of servitude and dasharas, which is the predominant mood of Vaikuntha. So, हम कहते हैं कि जो कृष्ण है वो जो सभी रस हैं उनके स्रोत हैं परंतु विष्णु में हमें सभी रस प्राप्त नहीं होते हैं मुख्य करके वहां दास रस्य होता है जो वैकुंठ का की प्रथम मनोभावना है दास्य रस But तो भगवान कृष्ण का जो परम धाम है वो है गोलोक धाम और वहां पे सभी रस पाए जाते हैं So sometimes, sometimes Lord Krishna will appear in his Vishnu form, and sometimes he's in it. Sometimes he's in. He, you see Krishna in his forearm Vasudev feature, as he did at the birth of uh, uh, at the birth in the prison house of Kamsa to Vasudev and Devaki. So. Uh... कृष्ण कभी कभी कृष्ण रूप में आते हैं और कभी कभी विष्णु रूप में हमें दिखाई देंगे विशेष करके वो अपने चार हाथों के वासुदेव रूप में हमें दिखते हैं जब वे मथुरा के कारागर में जन्म लेते हैं वसुदेव और देवकी के पास तब वो अपना चार हाथ का रूप भी प्रदर्शित करते हैं okay Is there any other questions? Hare Krishna. Thank you so thank you so much Tulsi Govind Prabhu आप कुछ बताना चाहते हैं हरे कृष्णा तुलसी गोविंद प्रभु Maharaj, Danda Prams to you. Thank you so much for enlightening all of us, taking out your valuable time and showering mercy in the form of Krishna Katha to all of us. I remember attending your class day before yesterday. So nice. to be in your association, Maharaj. Thank you so much. We are always indebted to your mercy. Hare Krishna. Hare Krishna, thank you so much, Maharaj. Vancha kalpataru bescha kripa sindhu bhyevacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Hare Krishna, Maharaj. Thank you so much. Okay, Haribol Srila Prabhupada ki jai, Gorbhakta Vrinda ki jai. Hare Krishna. हरे कृष्णा तो मैं अभी जय गोविंद प्रभु का आमंत्रित करूंगा दामोदर देश यात्रा की तरफ से कुछ घोषणा है तो आप कृपया प्रस्तुत कर सकते हैं हरे कृष्ण प्रभु आपका आवाज ऑडियो क्लियर नहीं है आवाज can you hear me Prabhu now yeah yeah now it's perfect Hare Krishna. Hare Krishna Maharaj, uh, thank you for the wonderful class. Uh, as usual, uh, Maharaj, you know, uh, हमको uh, मायापुर इंस्टीट्यूट में भक्ति शास्त्री uh, भक्ति बाबा भक्ति वेदांत ये सब सिखाता है बहुत सुंदर तरीका से महाराज सिखाता है and Maharaj classes are so sweet और uh, हम आगे बढ़ते हैं हम कार्तिक मह में महात्मा से एक श्लोक पढ़ेंगे आज आज एकादशी भी है सो एकादश्याम परेर दत्तम दीपम प्रज्वल्य मूषिका मनुष्यम दुर्लभम प्राप्य परम गतिम अवापसा ये कहानी ये ये पास टाइम हम बहुत बार सुना है और हम लोग भी घर घर में जाके हम्म, इसको बताते हैं इसका मत मीनिंग है वन रैट एक female mouse had once burnt a ghee lamp which was offered by someone else on Ekadashi day. By doing so, she achieved a rarely achievable human form and at last attained the topmost destination. मतलब एक विष्णु का टेम्पल था आ, ये कार्तिक महीने में इट्स ठंडे का मौसम होता है सो so, एक मंदिर में एक दिया जला रहा था मतलब एक घी जो उसमें घी लगा हुआ था सो so, ठंडी के वजह से क्या हो गया घी थोड़ा टाइट हो जाता है ना सो so, और लेकिन दिया भी बहुत धीरे धीमी धीमी से जल रहा था वहाँ वहाँ पर एक मूशिका आया एक चूहा सो उनको बहुत भूख लगी थी उन्होंने क्या घी खाने के लिए वहाँ पर आया और खाते खाते उसको घी में उसका मुंह लगा दिया जो जो दिया का बत्ती था ना सो so, जल रहा था उसको मुंह में फंस गया दांतों में फंस गया सो so, उसको जलने लगा वो तुरंत वो क्या किया वो तीन बार जम करने लगा हूँ भगवान के सामने सो so, भगवान ने क्या सोचा ये चूहा भी मेरे लिए आरती कर रहा है ये समझकर उनको भगवान उसको मोक्ष प्रदान किया सो दैट्स द मतलब वैसा अनजाने में आप दिखा दियाने से इतना फल मिलता है अब यदि हम लोग कॉन्शियस से हम्म किया तो कितना लाभ मिलेगा सो so, सभी भक्तों से निवेदन है ये दामोदर महीने में कृपया दामोदर जी को दीप दान कीजिए और साथ साथ में दामोदर अष्टकम गाइए सो सो भगवान बहुत संतुष्ट हो जाता है आ, इसके साथ और अन्य हरे जप जपा को भी इंक्रीज कर सकते हैं आप यदि आप एक माला जप करते हैं तो you can make it to and uh, so in food also you can take samvrata hmm? so there are so many things you can do in this auspicious month of kartik और हर सुबह हम लोग 6:30 टू 6:45 तक भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ते हैं एक हफ्ता अंग्रेजी में एक हफ्ता हिंदी में सो so, यदि आपको if you are interested in reading कृपया शिवेंद्र प्रभु और अपराजिता माता जी से संपर्क कीजिए और 6:45 से 7 ओ तक हम लोग दामोदर अष्टकम गाते हैं सुबह सो यदि आपको गाना है तो लोकपालिका माता जी से संपर्क कीजिए और शाम को भी शिव मंदिर में सात बजे हमारा दामोदर आरती होता है सो वहां पर जाइए और ऑनलाइन में भी हम लोग किसी किसी घर में और दामोदर आरती हम लोग प्रदर्शन करते हैं सो यदि भक्तों को आपका अल्टार को शोकेस करना है तो आनंदिनी गौर प्रिया माता जी से संपर्क कीजिए और ये आने वाला संडे हमारा प्रोग्राम होगा रिजेंट इंटरनेशनल स्कूल में साढ़े दस बजे से लेकर बारह बजे तक सॉरी दो बजे तक आ, ये ये हफ्ता हम हमारा सौभाग्य है पूज्य भक्ति विघ्न विनाशक स्वामी महाराज वहाँ पर आएंगे और उन्होंने कथा करेंगे वहां पर so let's come and join it और दूसरा भी दिवाली नज़दीक आने वाला है So we want to create a festival mode for in in the uh, in the regent school. सो so, सभी भक्तों से निवेदन है please come with well dressed मतलब बच्चा त्योहार का ड्रेस में आइए और ऐसे ही माता जी से निवेदन है ट्राई टू ब्रिंग सम भोग specially dry bhog I don't want you know जैसा खीर वगैरह सो so, जैसा uh, मिठाई आप बना के ले सकता है जैसे लड्डू पेड़ा वैसे ड्राई स्वीट्स आप बना के लेके आ सकता है भगवान भोग के लिए hmm, Hare Krishna don't miss out this week will be a special program with Maharaj और दामोदर और Hare Krishna thank you so much जय गोविंद प्रभु तो मैं क्षमा चाहता हूँ क्योंकि नंदकिशोर प्रभु ने बहुत सुंदर तरीके से ट्रांसलेशन किया था तो नंदकिशोर प्रभु को भी हम